Isto é um SWR meter da OWL RC Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje tenho aqui uma pequena análise de um medidor de SWR ou RC meter. Traz aqui uma ficha 2.1 com o conector XT60 traz aqui umas pequenas instruções umas pequenas instruções de como, como usar isto muito bem acondicionado. Alumínio case. Caixinha em alumínio. Aqui o conector SMA on-off DC 12 volts traz aqui um ecrã touchscreen tem dois modos real time and uh, scan mode funciona só com 3 S é um aparelho para ser utilizado como hobby e não como profissional não é um aparelho profissional, mas dá para terem uma ideia da qualidade e performance das vossas antenas. Os aparelhos profissionais têm um custo muito elevado em relação a este aqui. Este ronda os 95 euros. Nunca liguem o aparelho sem conectar a antena. Vou começar aqui com uma Pioneer da eh, Immersion RC. uma bateria 3S on painel de LED a mostrar ou vermelho ou verde conforme o estado tem aqui algumas instruções explicar cada modo real time ou scan mode vamos aqui ao real time, tempo real, tem aqui o botão enable, após clicarem em enable ele vai iniciar o teste automaticamente. Está verde aqui o painel. Como podem ver esta antena da Imagine tem um SW, um SWR. Basicamente o aparelho funciona assim envia uma tensão pela antena e existe uma tensão que é recuada. Quanto maior for a tensão recuada, pior é a performance da vossa antena. Então vamos aqui, tem, esta antena tem aqui, um, tem aqui um valor muito bom, apenas de 1. Um. Está tá a recuar 0 volts neste momento. Vamos aqui trocar para o canal 2. Como podem ver já tem aqui 1.8 já está a recuar aqui 0.05 vamos aqui passar ao canal 3 por exemplo 1.55 já está a recuar numa tensão de 0.18 canal 4 1.70 canal 5 1.38 canal 6 1.30 canal 7 1.41 Canal 8 1.63 Basicamente o canal para o melhor canal para esta antena é o canal 5645 na frequência 5645 está a recuar 0 volts quer dizer que é muito bom vou aqui cobrir a antena com a minha mão e vocês podem ver que o valor alterou consideravelmente. Está a recuar 0,35 e manda, manda enviar uma potência de. Está a enviar uma tensão de 1,21 e a recuar uma tensão de 0,35. Vou aqui ao Scan Mode. Basicamente, clicam aqui em Scan Mode, está verde. Ele vai procurar a melhor frequência para esta antena 57 95, podem ver aqui. Vocês podem clicar aqui no ecrã, pesquisar cada canal. Vocês podem clicar aqui também em auto. Ele vai sempre automaticamente fazer um loop, uma pesquisa em loop podem clicar aqui em track vai procurar a melhor frequência melhor frequência 5645 neste caso vamos aqui testar outra antena

canal 5 2.52, canal 6 2.44, canal 7 2.44, canal 8 2.7. Basicamente esta antena funciona melhor no canal 1 para um, a melhor performance que tivemos aqui. Vou aqui recuar, vou aqui procurar aqui fazer aqui um scan. melhor frequência foi a 5645 para esta pagola com 1.63 de SWR ou uma patch ou um made agora vou aqui Canal 1 temos 1.01. Canal 2 temos 1.15. Canal 3 temos 1.35. Um, canal 4 temos 1.43. Canal 5 temos 1.62. Canal 6 temos 2.15. Canal 7 temos 2.96. E no canal 8 temos 4.12 e a melhor frequência para esta antena é 5645 com um SWR de apenas 1.01 e uma Foxeer Tour. Real time, vamos aqui ligar isto. Está aqui o sinalizador verde, 1.9, canal 1. No canal 2 temos 1.99, no canal 3 temos 2.2, no canal 4 temos aqui 2.26, no canal 5 temos 2.4, no canal 6 temos 2.50, no canal 7 temos 2.56 no canal 8 temos 2.59. E a melhor frequência para esta antena é 5645. Obrigado por visualizar este vídeo. Se tiveres alguma dúvida, podes enquanto ao vídeo. Não te esqueças de subscrever inscrever no canal, deixar o teu like e até uma próxima.